Bankaların ya da mağazaların bize vermiş olduğu kartları keserek mozaikler yapıyorum. Ee, bence bu video fikri iyi olmadı. Çünkü ben burada kaçar tane video çektim bilmiyorum ama çalışamıyorum yani. Asistanım Deniz merhaba de. Selam Ayşen Bala ben. Dört arkadaşımla birlikte İzmir'de çağdaş mozaik örneklerini görebileceğiniz güzel bir sergi yapmayı planlıyoruz. 7-13 Mayıs tarihleri arasında İtalyan kültürde. Aslı Boncaoğlu, Selda Özsanal, Osman Tüfekçi, Ayşen Bala, Ayhan Keser.